Mag-iisipan ko muna kung ano talaga ang mabuti dyan. Siyempre, natatakot din po ako na hindi pa po masyadong naobserbahan yung mga naturukan. Ang sagot ko po lagi, undecided. Kuhan lang yata yung vaccine na yan. Eh. Minsan, may gumagaling naman eh. Sabi walang gamot, tapos daming gumagaling. Ibigla eh, e, ako sasaksakan doon sa kontra ng aking katawan, eh baka dyan pa ako mamatay. Eh kung may COVID-19 vaccine na walang side effect at garantisado yung vaccine na yon 100% na hindi ka na magkaka-COVID, magpapabakuna ka. Oo naman, sure, syempre. Sure, diba? sure na sure. Ano, kung nasa talaga ligtas kami, pwede siguro. Mas maganda kung ganun 100% na talaga makakagaling. Magpapabaksin talaga ako. Sa susunod na sir. Eh kung may lunas naman laban sa epekto ng kasalanan, tatanggapin mo ba? Oo, oh, tatanggapin. 100%. Oo. Oh, siyempre, kung yan ang nararapat. Kasi yun lang yung kailangan ng mundo ngayon. Yan lang, maganda. Tatanggapin ko talaga yung mga Oo naman po, siyempre. Sino pong hindi?